aku berada di negeri aneka harsa, budaya, dan harta. Sehingga langkah demi langkah ingin kuhabiskan hingga ke ujung penantian. Sampai-sampai bagi sebagian mereka tak paham bahwa gema suara hanyalah dengungan yang tersisih dari ruang jiwa yang terkurung kedengkian juga getar rasa gaya kesendirian imaji ini tak mampu kubendungkan. Lantaran kayal, terus terampit kesendirian. Tapi, bukankah perangai dapat menyunda kekuasaan? Tidaklah tentang seberapa banyak yang didapatkan. Apakah mereka telah sadar bahwa rumahnya penuh corak kemakmuran? Namun tertutup debu ketidakkekalan. Inilah surga bagi seluruh atma, di mana bakti dan budi menjadi pondasi, serta ancala dan loka terbangun kokoh di bumi Nusantara. Menurutku, negeri ini bukan bangunan tua. Ia akan runtuh sebab tak terjaga. Nanti mereka akan tahu karena negeri ini punya segalanya. Dan yang memulainya, akan Akanira.